Alors, euh, donc voici une petite préparation. Je récupère, donc, comme vous pouvez voir, la matière sèche de mon lait végétal. C'est un lait d'amande que j'ai mélangé aussi avec quelques noix de cajou. Donc, je vais juste mettre du miel dedans, que je vais mélanger, avec du cacao cru. Cru, c'est meilleur, hein, c'est bien meilleur. je vais faire une petite mixture, donc je vais vous montrer ça tout de suite le lait végétal que voici. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment ça se fait. C'est très très rapide, ça prend quoi Même pas 10 minutes. Je vous montrerai, mais franchement ça ressemble vraiment à du lait, c'est super bon. Enfin, il n'y a, rien de meilleur pour la santé. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que vous avez rajouté votre miel et votre cacao cru. Je vous conseille également, si vous avez, de rajouter des pépites de chocolat. C'est encore meilleur, ça vous fait des, des cookies. Mais bon, là j'en ai pas, donc euh, on va faire avec les moyens du bord. Donc voilà ce que ça donne. Donc le but après, c'est d'en faire des petites galettes fines que vous allez mettre sur vos plaques pour le passer au déshydrateur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je viens de retrouver en plus des espèces de perles de cacao. Bon, c'est toasté, c'est cuit, mais c'est pas grave, c'est au sucre de coco, donc c'est tout à fait comestible. Donc je vais les mélanger également à ma pâte avant de les passer au déshydrateur. Donc voici la fameuse plaque. Donc moi, je rajoute cette petite euh, plaque tout simplement pour éviter que ça passe entre les trous. Parce que des fois c'est un petit peu liquide. Voilà. Et voici pour le déshydrateur alimentaire. Donc euh, moi je me les suis fait offrir. Ça coûte une centaine d'euros. C'est pas non plus excessif. Euh, par contre je vous en conseille un qui n'a pas tout, vous voyez. Pour laver c'est très très chiant parce que vous avez plein de petits rebords, plein de petits contours qui sont quasiment impossibles à atteindre. Donc si vous pouvez en acheter un, sans ça, ce serait beaucoup mieux. Avec bien sûr un ventilateur latéral, pour mieux sécher vos aliments. Donc voilà ce que ça donne. Pour vous donner une petite idée de l'épaisseur. Bon, voilà, moi je suis pas un pro de la cuisine, hein. je m'excuse, mais je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui feront beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, une fois que vous savez ça, excusez-moi. On allume son déhydrateur. On essaie de le mettre comme ceci. On va régler le timer au maximum parce que c'est très très bon. Mais ça n'empêche pas que c'est très très bon. La température, ça va jusqu'à 70 degrés, mais c'est pas de les On va mettre 45 parce que j'ai déjà fait à 40, c'est un petit peu léger. Et voilà, on n'a plus qu'à tout lancer en remettant soigneusement. Voilà ce que ça donne. c'est vraiment très bon.